guten Morgen Leitland. Montag, der 15. Jänner. Es hat eigentlich, ich würde schon sagen, eine Nacht durchgeschnallt. Wir haben einen knapp einen Grad minus. es ist halt viermal. Ist dann oben, sagen auch. sie sind gewesen, halb drei Viertel, zehn gefahren. Gegensatz zu gestern ist der Schnee gehoben schwerer geworden jetzt. Gestern war es nur feiner Puder. Jetzt ist also ein Bob, so ein Batziger. alle Fälle, wie ich heimgekommen bin, habe ich das Video online gestellt und bin dann schlafen gegangen. Was ich in der Früh einen Podcast gesehen habe auf YouTube, ist, ist das grobe gut umgekommen. was einige geschrieben haben, war, ist eben, sie will halt nochmal die ganze Strecke sehen. Äh, waren auch so, man jetzt die ganzen Videos bis jetzt geschaut habe. Hat es nicht viel gegeben, was sie ausgelassen haben. Ein bisschen äh, ein paar Einzelne halt, was bei der Heise haben. verstehen Daten man als MIA-Formel. Straße aber auch schon fleißig. Ja, dann ran wir jetzt halt einmal durch, dass spätestens um sieben alles geräumt ist. Das Gräbeste halt der Hauptwege. Es sind einige, die heute schon auf der Arbeit fahren müssen, aber wenn wir die Leute dazu haben, eben die Arbeitskräfte rein da müssen. Sonst müssen wir um 2 Nacht starten, aber dann werden nachher wohl paar wilde lange Tage. Möglichkeiten auch und da könnte man wohl auch weiter. Ketten ist ja relativ schwierig bei den Banff Einer meiner hat geschrieben, wieso wir bis auf den Asphalt durch den Raum. Äh. wenn man unter den Asphalt Raum hat, dann war es leere Tür. Das ist äh, Guck bei den 0 Grad Schnee. So wie die jetzt sind. Wenn ich den UFO in Glausch. Aha. Hast ein, ein Gleiter auf der Straße Das Weil eben, soll man sagen, sobald einmal das Radl durchzieht oder durchrutscht, dann ist es vorbei. Profil einfach Sinn macht. Wenn ein paar äh, jetzt denken, die Räder alle so langsam, das ist eigentlich ein Hinterseher. war ja nicht so, also, dass man sich hinterweg konzentrieren müssen bei der Arbeit. Und der Mann ist nicht das, der Mann ist nicht so extrem multitaskingfähig, könnte ist das eigentlich schon eine Höchstleistung von mir, weil ich muss atmen, Kaugummi kauen und reden und Traktor fahren zugleich. Also bitte nochmal in Aussicht. So, nochmal haben wir Es ist halb noch der 14. Und ja. Heute Nachmittag haben wir nachgelöst. Man hat da eben schon den Wind in der Höhe hingehört. Jetzt wie es ausschaut, bricht er noch Reden durch. Schnee, Pavel Dravet. Da Der Hammer weg. Nee. Das ist nicht gemäß. Das ist halt so weiter. Mit dem Holzschnee, gell? 52 cm waren das. war bei mir auf dem, auf dem Trog da. Jawohl, haben wir wieder Platz. jetzt rollt wir halt nochmal die Hauptstrecken durch. Jetzt sind wir wieder geschaut, wie spät ist es einfach durch da. Irgendwas wäre es. Erst 6. sauber dran kommen. baden Viele Kräfte sind im Einsatz, um die Fahrzeuge wieder flott zu bekommen und dann auch die Schneeräumung durchzuführen. Das kann aber sicher noch über eine Stunde dauern.